Mariposa Reina Alessandra. La mariposa alas de pájaro, Reina Alessandra, es la mariposa diurna más grande del mundo. Habita en Papúa, Nueva Guinea. Se encuentra en la lista de especies en peligro de Estados Unidos ya que su hábitat está siendo reducido a medida que van aumentando las plantaciones de palma de aceite. Esta mariposa enorme fue nombrada por Alfred Smith en 1907 en honor a la reina Alejandra, la esposa danesa del rey Eduardo VII de Inglaterra. Las hembras son más grandes que los machos, tienen alas de formas marcadamente redondas y más amplias. Una hembra de esta especie de mariposa puede alcanzar una envergadura de 31 centímetros, una longitud de cuerpo de 8 centímetros y un peso de 12 gramos. Es una mariposa gigante en definitiva. Las mariposas alas de pájaro habita en lugares que se están transformando en plantaciones de aceite de palma. Se la sin freno y el hábitat de esta mariposa en peligro de extinción está desapareciendo a marchas forzadas. En la actualidad solo queda una población importante en una meseta remota llamada Panagalas. Alimentación. La primera comida de la oruga es la propia cáscara de su propio huevo. Después de eso, come las hojas de la planta piberine, incorporando su veneno en sus cuerpos, llegando a ser desagradable para los depredadores. Cuando ya las mariposas han emergido, solo pueden alimentarse con comida líquida, utilizando una trompa en forma de tubo con una larga y flexible lengua. Esta probóscide se desarrolla y enrolla nuevamente en dependencia de si la mariposa está o no alimentándose. Diferencia entre el macho y la hembra. El naturalista Albert Nick fue el primero que recolectó y clasificó a esta especie de Papúa Nueva Guinea. A causa de la gran diferencia física entre machos y hembras, pasó algún tiempo hasta que se supo que se trataba de la misma especie. Las hembras son de color terciopelo negro con manchas color crema y amarillo brillante en el abdomen y son casi un tercio más grandes que los machos, que presentan estampados de oro, turquesa, verde y negro. Se cree que la mariposa creció tanto porque no tiene prácticamente depredadores, solo el ser humano. Desarrollo. Los huevos son de la mariposa reina Leanda, como se conoce en inglés. Se colocan en hojas venenosas de una enredadera tropical llamada aristolochia. Las orugas se alimentan de esta aristolochia ingiriendo sus toxinas hasta que se convierten en crisálidas. Las mariposas es tóxica para los depredadores que se alejan de ella. Protección. Sus alas son muy apreciadas por coleccionistas, que han llegado a ofrecer a más de 8.500 dólares por un par de alas en buen estado. El comercio ilegal de esta mariposa tiene un valor de 200 millones de dólares al año. Por ello se va a aprobar un nuevo y poco ortodoxo método de protección Cambiar de estado de conservación oficial de la mariposa ala de pájaro al apéndice 2 en la lista de especies protegidas, lo que permite un comercio limitado y controlado. De ese modo se quiere incentivar a los agricultores pobres de subsistencia a proteger el hábitat de la mariposa y vender una cuota acortada de las muestras que recojan. Y además se da un golpe de efecto al comercio ilegal. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.